krass, guck mal hier, alter, richtige Eule. Ah, will ich die wegmachen. Der ist doch heiß, Mann. Der ist richtig geil, ja. <laughs> Sixpack. I like. <laughs> I like. Hi zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich bei Lass mal reden alles ums Online-Dating. Um Sex quasi. Ums Ficken quasi. Wenn ihr neu dabei seid, abonniert uns. Viel Spaß. Weil es beim letzten Mal so gut ankam, haben wir uns wieder zehn Fragen. Hast du zehn diesmal? Nee, ich habe zwölf. Okay, haben wir heute zwölf und zehn Fragen füreinander vorbereitet. Äh, diesmal machen wir es umgekehrt. Du fängst an, mir die Fragen zu stellen. Ja. Lego. Schnell, was dir in den Kopf kommt, das sagst du dann. Alles klar. Mit welcher Frau würdest du gerne für einen Tag tauschen? <laughs> Oh, fuck. Äh, ähm, ähm, oh. Das ist ja mega spontan. Wow, fuck, ist ja mega spontan. Ähm, ähm, ähm, ähm, <laughs> oh, scheiße, ähm, ähm, ähm, <laughs> äh, äh, Katy Perry. Welchen Film hast du als letztes im Kino geschaut? <laughs> wow, wow, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin nervös. Ich bin nervös. ähm, äh, äh, äh, die Schöne und das Biest. Was war dein letzter Ohrwurm? Ähm, wap, bap, baradirara, wap, bap, baradirara, wap. Was ist dein Lieblings-Trash-TV? Ähm, Dschungelcamp. Ich wäre so gern wie Andy Weil. <laughs> Äh, mir dann alles scheißegal wäre. <laughs> Was war deine letzte gute Tat, beziehungsweise wann hast du dich das letzte Mal ehrenamtlich engagiert? <laughs> Jetzt gerade, weil ich hier mit einem Behinderten Videos aufnehme. <laughs> Was ist die PQ-Formel und wofür wird sie benutzt? Ja, ähm, für die grammatikalische Richtigkeit ähm, mhm. eines Dreisatzes im französischen, äh, in der französischen Rechtsjustiz. Mhm, ja, das ist die beliebteste Antwort auch. Was würde mich an dir am meisten überraschen? Äh, wenn ich dir sagen würde, dass ich hetero wäre. <laughs> Welchen Spitznamen kannst du überhaupt nicht leiden, Krille? äh, äh, äh Sage ich nicht, weil dann alle Zuschauer mich so nennen. Doch, komm, musst du schon sagen. Ja, ich hasse es, wenn äh, einfach ein, ein I am Ende des Nachnamens <laughs> angebaut wird. Koni? <laughs> okay, Koni, also nächste Frage. Unsere erste gemeinsame Reise geht nach? Äh, ins Swingerclub. Die Welt wäre besser, wenn? Alle so wären wie ich. Oh. <laughs> ja, okay. <laughs> ich finde, ich habe mich souverän geschlagen. Die ersten beiden waren äh, <laughs> wie aus der Kanone geschossen quasi. So spontan. Ja, mal gucken, ob du dich besser schlägst, ja. mein Freund. Bereit? Schlechter geht ja nicht. okay, los geht's. Zehn Fragen an Andy äh, Lego. Glück in der Liebe oder Erfolg im Beruf? Glück in der Liebe. McDonald's oder Burger King? Beides wack. Äh, Burger. Äh, nee, McDonalds. McDonalds. Ja. Äh, weltweit bekannt als Rassist oder bekannt als Sexist? <laughs> Als Sexist. Okay. äh, du hast einen Wunsch frei. Was wäre das? Ähm, weltweit als Sexist bekannt zu sein. <laughs> also nehmen wir mal an, es gibt ihn. Äh, was sagt Gott zu dir, wenn du am Ende vor ihm stehst? Hi. <laughs> Du musst dich von einem trennen. Arm ab oder Bein ab? Hm, Bein ab. Hättest du lieber Beine so lang wie Finger oder Finger so lang wie Beine? Andi, ne? Ich glaube, ich hätte gerne Beine so lang wie Finger. Beine. Ich, glaub, Hallo, ne? ich, glaube, es, ich glaube, das würde witzig aussehen, ich, wenn man dann läuft. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Du bist einen Tag lang eine Frau. Was machst oh. du als hm. erstes? Was mache ich als erstes? Hm. mit einer anderen Frau auf die Toilette gehen und gucken, was man da so sich erzählt, warum die mal zu zweit auf Toilette gehen. Okay, pass auf, jetzt geht's um die Filme. Äh, lieber im Raumschiff mit einem Alien gefangen sein oder das Video von The Ring gesehen haben? Mhm. Das Video von The Ring gesehen haben. Ja? ja? Hast du Bock drauf? Ja, dass sie aus deinem Fernsehen krabbelt? Ja. <laughs> ist die kleine Samara. Die kleine. Die würde ich, die würde ich erstmal ein bisschen in den Arm nehmen, mir die Haare machen, ein bisschen ein paar Zöpfe flechten. Und dann so aussehen. <laughs> genau wissen, wann du stirbst oder genau wissen, wie du stirbst. Dann lieber, glaube ich, zu wissen, wann ich sterbe. Okay. Ich glaube, äh, wir können fair sein. Du hast mich mit deinen Fragen geschlagen dieses Mal. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Vielleicht machen wir es ja nochmal. Vielleicht machen wir es nochmal. Äh, noch äh, schlagt uns doch mal Fragen vor. Vielleicht habt ihr coole Fragen für uns beide. Ich habe äh, schon eine Frage für dich, für die vorgeschlagen wurde. Ja? Ja, ich fand ich aber scheiße, deswegen muss ich immer. <laughs> ja, sehr gut. Dann schickt uns doch mal vernünftige Fragen. Ja. Und ähm, wir fangen jetzt mit dem richtigen Thema äh, ja. letztendlich in unserem zweiten Video an. Das heißt, wenn euch das jetzt schon Spaß gemacht hat äh, und ihr mich weiter stottern sehen wollt, <laughs> ähm, klickt einfach auf den Link zum nächsten Video. Denkt dran, äh, gebt einen Daumen nach oben und abonniert uns. Und dann bis gleich. Bis gleich.